Diversión sin azúcar tienes que decir, Johnny. No, yo me quito. Ay. No, no, no tengo nada que ver esta historia. Sin manos. Sin ¿no? Los dos Johnny, me cago en <laughs> Joder, Johnny, la mano de vez en cuando... la frente en la brocheta. Sí. Oh. Me va a salir así con una brocheta aquí en la frente. Vamos, una. Morir insensatos. Dos y tres. ¡Dios! Puedes usted la Sugar Free. y <laughs> el pobre